Verčů mám jak hračku. V mý hlavě mám sračku. Z YouTube mám dvacku. Měl bych si dát facku. Říkaj, že jsem dement. Místo péra mám cement. Jebu na to, co říkáte, že s čtrnáctkou chodit nesmím. Natočím s ní pár videí a pak se s ní vyspím pedogang, pedogang, pedogang, pedogang, pedogang, pedogang, pedogang. Můj mozek jsem si dal do tuby. Dostal jsem do huby a mám na křivomí zuby. Je to tady zase. Snad neskončím v base. Jsem jen nadržený prase. Pedogang, pedogang, pedogang, pedogang, pedogang, pedogang, pedogang. Hold mám malý IQ, místo mozku větve. Dítě se mě lekne a pak to s ním sekne. Pedogang, pedogang, pedogang, pedogang, pedogang, pedogang. Mám pro vás jednu takovou velkou prozbu. Prosím, sdílejte tohle video kam můžete na různé sociální sítě, aby jsme podobným úchylům a pedofilům jednou provždy zamezili.